Ei. tiedä varmaan kautta YouTubeen laittaa sitten. Hän on kyylikäs. Mitä? Älä! Älä, älä, älä tee mulle mitään! Eikä. Oho, se oli niinku ihan, se oli niinku ihan vaan perus savu. Mitä mä sanoin sitä perseilystä? You were a little out of line up there. Joo, äh, vielä, vielä ei tarvitse tappaa pomoa. Paino, paino, paino sanoa vielä. Het toimin hetken, hetken mielijohteesta. Heads up, JC. Your brother Paul is on his way to meet you at the dock. Ah, okay. okay. väkivallan, joudun... väkivallan mielijohteesta. Yes, mä joudun heittämään meidät tuohon seuraavaan, seuraavaan tehtävään. All right, let's go. The terrorists are in a fighting retreat. A few Jackson, have barricaded themselves inside Yo, Castle yeah. Clinton. Lead the way. Our orders are to locate a barrel of ambrosia they are hiding inside. I will give you a schematic of the barrel, but first we will exterminate the NSF terrorists. Exterminate? A precious opportunity we cannot neglect. What about the rest of the shipment? That is your brother's assignment. You will take the subway to meet him in Hell's Kitchen. But first, we should deal with Castle Clinton. Are we going in the front, or is there another way? A secondary entrance would be useful, but I am aware of no such thing. Ha, olkaa. Uh, hello. Kuuluu, kuuluu. Okei, okay, mä oon Ota, ota vähän aikaa. Älä, älä testa, älä testa. Älä, älä testa. <laughs> joo, ehkä siis, te... Joo. Tietysti <laughs> pelissä harvoin saa tappaa lapsia. Ää, tämä, tämä peli tekee poikkeuksen. Se tosin ei kannata. Ai, ai, ai, ai. Siis. Joo. Mä voin spoilata sen verran, että tuolta olisi saattanut saada hyödyllistä, hyödyllistä tietoa. Tässä meidän tehtävässä meni jo. Niin, Yes. Mistä sä ammut? NYPD. Niin I call him the pienestä kapeista käytän enää. Joo, tosi jompikumpi teistä joutuu puhumaan jollekin tyypeille. Se on selkeästi flippeli sitten. Kenen pitää puhua? Joo. Joo. Kaikille voi puhua. Tässä pelissä kannattaa puhua. I'm right here if you need me. Ah, katos. I saw somebody. Fascist. Joo. Joo, siis... varmaan tässä, tää on varmaan se Castle, Castle Clinton, mitä, mikä voi vierellä me olla. Mut sinne saattaa olla toinenkin sisäänkäynti. Siinä on vartija ison laatikon takana. Toistatko henksi? Ei mitään, laitan vaan musaa pienemmälle. No. Aa, ah, siinä on noin vihreänä. Eli siinä on meikäläisiä. We've got Jaha. you back, agent. Anna Navarre on tossa noin ja... They won't get far if they try to escape. Haulikon ammuksia Land where my fathers died, land of the ah! pilgrim's pride, from every mountainside let freedom ring. My native country, the land of the noble free, thy name I love. My native country, the land of the noble free, thy name I love. I'll go. We could use some help. They've got hostages in the subway station. Okei, niillä on panttivankeja, ne on metroasemalla. Muurin yli, yli tonne. Hei, täällä on. Käslekin. Täällä löytyy. Niin, tosta pääsee tonne Mä en tiedä muuta. Tää näyttäis menemään kyllä metroon. No ihan sama. Mennään pelastaa. Okei. Okay. mä, mä voin mennä tonne oikeelle, about sinne mihin henksi menee, niin parempia ideoita ei ole. Älkää ampuko niitä dynamiitti, Dynamiittilaatikoita. Mä näen ne, mulla on Eli täällä hetkinen. kaksi jo heti. Ah, ne huomas. Ah. Huomas en oikein mennyt mitenkä hyvin tää tuo. Miten mä pääsen sitten alas? Mene se on? That's him. He's a cop. 30 says I can. That's him. Yksi mat matalana. Headshotti on jäänyt. Mä seuraan Nikola. Jees. Lieki heivi. Tyyppi äh, kärtsää minua. God! Olen tulessa niin sanotusti. Loppu, loppu luodit, mä en pääse liikkumaan. Okei, okay, mä sain sen. Mä kuolin. Mäkin, joo, mäkin kuoli. Mäkin kuolin. Napalin. on vähän... Se on vähän, vastu, vähän, vähän kova jo. Niin ne on enää näin elossa, ainakin, ainakin tästä tilasta. Ai mitä, te saitte sen liekiheitityypin tyypin Joo, mä sain sen hengiltä, mutta se jäi, se, se jäi se, se jäi se tota, liekki palaamaan niinku muuhun, niin mä kuolisin. Joo, sama, sama juttu. No, eli, eli okay. niinku... Mä löysin loppikin, mutta nyt saadaan yksi, yksi paikka auki. Tota... Who are you? I'm a UNATCO agent. Juu, mulla on vähän aseita nyt itellä. I need you both to be ready to run on board. Okei. Okay. Mä löysin sen laulikon. Sä sait... Mä löysin sahatua aulikon itselleni. Nice ja takapuolella oli niitä laatikoita, niin mehän pystyttäisiin periaatteessa puustaamaan itsemme yli. No sir, forget about the NSF. Most of those old forts... Our country tears these itse asiassa, voitaiskohan me räjäyttää tiemme tonne? Voihan me kokeilla. Siis mä haen tuota metrosta yhden dynamiittilaatikon. Okei. Okay. Puolesta. <laughs> Kyllä mun puolesta. Selvä. Ää, okei. Okay. Okei, okay, se on siinä. Ha? Mä yritän ampua ton dynamiittipaketin tosta noin. Hyvä kuva. Noin. Ja mitä ei tapahtu? Mitään ei tapahtunut. Kiitos. Se auttaa itse asiassa. yhdessä työdetään. Okay. Heitäkö mulle sieltä ajaa? Niin. Joo. Jätäkö sen pienemmän sitä mulle? Joo. Erinomaista. Tai nyt saat sä sen johonkin siihen. Noni. Sitten vielä toinen tarvitaan. Okei, okay, mä en voi. Ei! älä tipu! Ui saakeli mä tipu. Saat, tämän, saat ottaa tieltä tämän mun kädestä. Öö, en taida saa. Noin. Otas. Sä saat sen siitä ilmasta kyllä. N, y, t, nyt. Noin. Sitten sun pitää laittaa se, sen boksin päälle niinku silleen jotenkin... Miten Minecraftiin. Jää pikkasen silleen, että siihen jää tilaa. Joo. Ai, no. mä huutun. Sitten pitäisi saada Henri tänne etenkin. Jep. Paitsi niin, en mä välttämättä tästä tarvitse. heittää se jotenkin mm. sillä lailla... Eiku jaa, no niin, nyt. No niin. No niin. No sehän meni hyvin. Ja Flippeni antaa tilaa, niin... Ei! Ei! okay, hyvin. Steltti-operaatio jatkuu. Kyllä. Aika oli vitu hienosti. Mulla on, mulla on sitten sahattu haulikko tosiaan. Okei, niitä on ainakin... Joo, mulla on kans sahattu haulikko ja liikeitä. Joo, kaksi, kaksi. <laughs> Kumpasta, kumasta se tykkää enemmän? Tota noin, niin yksi näköjään vahtii etuovea ja yksi on tuo oikealla puolella, eli me pystytään varmaan hiipimään aika lähelle. Joo, me pystytään itse asiassa tiputtautumaan vähän niinku niitten niskaankin. Joo. Jos miettii. Mutta joo, tota... Ei muuta kuin... Aha! Kato, Kyllä, to, Ai, kato sisään kaverit. Okei, okay, mennään alas. Niin, Kyllä mulle siis saa jättää luuttia, ettei kaikki ole pakko ah, sorry. ottaa. Täällä on lutonen lapsi. Ei Siivoksi karkuun. You're inside the kiosk of Castle Clinton. The bulk of the NSF troops must have gone through here to get underground. Sitten tätä lapsimurhaa on tullut paikalle, niin se juoksee. Lapsen tappaja. Hei nyt te, nyt te, hei keksi, nyt mä keksin. Ei, ei, ei, ei liikin. Ei tiedä varmaan kautta YouTubeen laittaa sitten. Kannattaa sanoa hyvästi meinaa. Mä estän sua toteuttamasta tätä operaatiota. Joo, joo, nyt kun se iski, että, että nyt ei voida, tätä ei voi hyväksyä enää. Ää, tota noin, niin Liku, Lukon ää, numerosarja on 666. Hei, mun on pyydettävä sua väistymään. <laughs> Henri, tämä asia on munjatun lapsen Okei, okay, ovi on auki. Ehdota, että sä säästät ammuksia tonne alas. Henri, tulee vielä päivä, jolloin mä saan jonkun lapsen suomattua leikin heittymällä. Sä et voi tehdä sille yhtään mitään. You a cop? You're not co-agent. How does a little boy get mixed up with the ASL? <laughs> I just wanted to find some food, but they okay, didn't okay, have okay. any. Okay. And then they started hey, shooting I, at the police. Uncle Henry got some. Sorry, I don't have any food. Onko teillä man. <coughs> Joo, mulla on ruokaa itse asiassa, mun grillattua ruokaa. <laughs> Tää, tää ois auttanut, jos sillä olisi antanut ruokaa. Mennäänkö alas? Mä voin antaa sille kyllä. Mun, mun pitää päästä. Niko, sä oot tiellä, mun pitää päästä. Ai, ai. Miksi, miksi sä, sä oot tiellä? Mä pitää päästä tästä ohi. Miten sä oikein siinä... Tää... Ai. Ai. Ei älä mene mihinkään! Hei se lapsi juoksi tonne kellariin. <laughs> oi oi, se pääsi pakoon, jes. Nyt kannattaa mennä sitten rintarottingilla, varmasti kuollaan kaikki. Tää on nyt okay, no, mulla on, kohta. Mulla on kyllä rintaa riittävästi ihan, että... Ää, äh, vasemmalla alhaalla yksi. Okei. Ää, paina lyhytystä. Hei. Tulee paljon porukkaa, mulla on liikin Siis lapsi on. <laughs> Mitä se lapsi, niin miksi tänne juoksi? Ehkä se pelästä tota liekin Mä en tota tainnutin lapsi. <laughs> Mä... Tainnutti, että jää Täällä on toinenkin... <laughs> niin. Eikö se ole ainoa hyvä ihminen tässä porukassa? Kun mä tainnutin sen suojellakseni sitä, sehän juo, juoksenteli taistelualueella vaarallisesti. Niin joo, ja... Ja sä meidän sitten jotain... Ja sä meidän arvokasta liekinheitintä napalmia tuplata siihen. Joo, ja sitten kato, kun... Kamera. Tuota... Pakkis... Öö. Mä käyn kyykkyyn. Ah, helvetin ah, hidastan. Niin ah, tää on turretti suoraan mun yläpuolella. Täällä on venevaja, muutama flare, multituuli, bioelectric cell. Miten syppää veteen, kuoleeko tässä? Ei tietenkään. Täällä voi sukellella. Ah, Täältä itse asiassa löytyy 10 millisiä pistoliparoksia jorpakon pohjasta. Tuli vaan oi, joo. molemmat hyppäs sitten sinne, kun mä sanoin. <laughs> Joo. siis siellä, mä tulin tikapuita pitkin. Ei, mä löysin se. Missä se oli? Pitää sukeltaa siitä, siitä se missä on se tota, öö, se alku, missä on se iso allas. Joo. Niin pitää sukeltaa tänne toiseen päähän. Oi oi. Toiseen päähän sukeltaa alku. Eli se... täällä missä mä oon nyt on, niin tän portin taakse. Täältä pääsee alisukeltamaan. Okei, mä en tiedä missä sä oot. Mä oon täällä. Ah, siinä jo. Okei, löysin, löysin sut. Ää, äh, onks Flippenin kartalla? On. Se on täällä se. Hyvä, loistavaa toimintaa. Loistavaa toimintaa. kamera, found the ambrosia and secured the area. Your orders are to proceed with the operation and Hell's Kitchen. Niin mun se JC, we have to talk. That hostage rescue was a disaster. UNATCO policy is clear. No negotiation. You try for a rescue, if it works, it works. I don't need you second-guessing me. Always follow policy and you end up like Anna Navarra. Is that how you want to operate? Never mind. Mitä täällä tapahtuu? Right I'm... now, you've got other things to worry about. What's the situation here? You're taking over. I've got to get my team ready to raid the warehouse. What about the EMP field? Still in place. Your primary objective will be to locate and disable its power source, probably an industrial-sized generator in a large building. I'll question some of the locals. I ordered the civilians to take cover a block south of here in the Free Clinic and at the Underworld Tavern, down on the corner. Maybe I'll start with the tavern. Corner of Den. Hey, it's Den. You want these? What? Give him the grenades. Look, I know he's your brother, but... Your brother gave us these things. Look at this. Irritation to all exposed mucous membranes. What's that gonna do? Just tell Paul to give us bullets next time. Here's one. Prolonged exposure can damage the bronchial pathways. Prolonged exposure? It's like giving them cigarettes or something. Look, do you want these things? Nää kysyy, että halutaanko me kaasukranaatteja? Totta kai. Sure, hand him over. There you go. <coughs> Totta kai kaasuryhmä nyt haluaa. Good luck. Mä sain we We've got them surrounded. What's your business here, agent? Just Ei, älä puhu mulle! Room. Uh, you better hold off. Fella. The NSF hey. retreated in there about half an hour ago, and they've taken hostages. We're waiting on a specialist. Uh, I'm your specialist. Just tell me where the hostages are being held. Mä oon päädyssä, no mä standing in your way. You'll have to go in. Tenderloin klinik. Hei, täällä on kone, mihin sä voit hakkeroitua. Aha. Please proceed to the examining room. <laughs> mä vaan menen sen koneelle. Mihin mä menin oikein? Connecting. Aa, sä meni tulos. Oltiin just hakkeroitumassa. Aa. Not now. It's all ice cream. Tänne voi pestä If you think you have Grey Death, please pick up an information packet. Mielenkiintoista. Wait your turn. You should be more appreciative by helping you. This gentleman risks his own health. He said leave, don't make me use force. <laughs> Me voidaan häätää joku sairas tyyppi täältä. Joo. uh, he said leave, don't make me use force. He said leave, don't make me use force. This is my doctor. We're discussing ah, my problems. The doc said you're done. Now move out. Trust me. We've done all we can. I'm staying right here until I get satisfaction. I'm gonna stand here till I feel better. Have you looked at any other option? Euthanasia is one sure way to relieve suffering. uh, <laughs> Chinese herbal nonsense is for twinks. I want real medicine. se, se oli vaarallinen. Täällä on toinen kone. Se oli vaarallinen. Se oli vaarallinen. jees, voitko lopettaa ää, <laughs> ihmisten mutiloinnin ja sen panttivankitilan ton hotellilla. Nää, nää on kuolleita jo. Tää on sairaala. <laughs> Tää baam, niin, baam tuli niin takaa. Ruumiin No niin. No niin. No, no, no. Varmaan itseäsi. Aa, ah, sori. Tää onkin joku Mitä? hotelli. hotelli. Tuo on hotelli. Päästiin... No niin, hyvä, hyvä, hyvä. Joku... No niin, loistavaa. Oh. Vahingossa löyti. CIA Factbook. Tää näyttää, tää näyttää kuulkaas. Suikussa. Tää Noin. saattaa olla huonolla säkällä sun veljäs asunto. Nyt sä voit kuivata mut sillä liikkeet. Mutta... Ei, mutta hei, sieltä pääsee vielä ylemmäs. Pääsee. Katolle pääsee. Oi oi, oi oi oi. Kattokaa se sieltä menee, menemään vaan. Eikö oi, pyör... oi oi oi Pyöritys... Joo. Mä tänä muistaa mikä takia tää on. Tällä hetkellä täällä ei oo mitään mielenkiintoista. Ah! Mäti. Oi, vittu, oi! Ja mitä? Tipahdit kans. Kuolitko? Te löydätte mun, mun ruumiin sitä, tota, missä ne pari äijää juttelee. Okei. Okay. siis sä tipahdit alas katolta. <laughs> Joo. Hei, Henks, mennään ulos. Mennään alas. Flippe, Flippen tipahti katolta. Okei. Okay. Ja kuoli. Kuuden palan se, 62. no <laughs> okei. Okay. Eipä paljon ollut. No, on, sekin raha. Ai että ryöstäminen tuntuu kyllä niin hyvältä. Jees, sitten se panttivankin tilanne. Jees. Mulla on toi noin toi... Mitäs Fire Extinguishille pystyy tekemään? No se on vähän niinku pippurisumute. Okei. Okay. Siinä on joku imuri, mutta se on meidän oma. Asemalla on joku siviili. Nyt oli taas termejä tulee. <laughs> Joo. Mulla on pari kanska sammutinta. You better get out of here, Mr. Renton. Terrorists have taken cover inside the hotel. Ää, terroristi oikealla. Can't leave the desk You'll be caught in the crossfire. I have to order you to leave the building. <laughs> yes, Mä vaan juttelen edes keskellä. Tuolla on musta ennenkin käynyt, että <laughs> te faittatte jossain ja mä vaan juttelen. Joo. Mut se, se, lähti, se tuli kohti. Mä löysin avaimen. Okei, niitä on yläkerrassa lisää. Mihin suuntaan mennään? Riippuu, ku, miten te haluatte hoitaa että Niitä on kuitenkin kakkoskerroksessa. Toinen noin toi hissikuulu G.K. on... Niin jo täällä. Öö, hissikuulussa voi kans kiivetä. Täällä on itse asiassa jotain... Mä, mä luen vielä kirjallisuutta. Tarvikkeita myös hissikuulussa. Jees, multituuli löytyy hissikuulusta. No hissikuulu voisi olla ihan taktisesti ehkä Joo, täällä on tämmönen, tämmöiset strobot, että tulee niin kuin toi kohtaus kaikille, myöskin niille, joilla ei ole epilepsia. Mm, joo. Mä saan näitä ovia auki. <laughs> Okei. okay. Mut näköjään kak kakkosessa out. Henksi pystyy menemään siis siitä sisään. Te saa ammut. Terroristeja. Täällä on terroristeja. <laughs> Räiskittä mä vaan luen, luen kirjallisuutta täällä. Huh, en onneksi osunut siviileihin. <laughs> Flippeni. Watch out. No missä on oikein actioni, niin kun te menette siellä jossain hevon persessä? Täällä pääsee muuten tikapuita pitkin ylös. Täällä... Täällä itkee, itkee lapsi eh, just samassa suunnassa, mihin saa rynnäkkökiväärillä. Ahaa. Thanks for taking care of those guys. You from the police? UNADCO. Yeah? Well, you might be interested. I heard them talking. They said something about how they had just put in a generator in a warehouse a few streets south of here? Uh huh. Did you catch the name of the street? No, but they were talking about their security setup. Anything interesting? It sounded like there was underground access. They're using the word righteous as some kind of password. Uh huh. That's very helpful. Thanks. Trying to catch my breath. Thought I was a goner. Käydäänkö veljenpojan niin tuolla asunnossa. Täällä näin. Toinen kerros. Mä avasin oven. Täällä vauva itkee. Joo. Henksi veti sinne lippaallisen se just niinku 762. Aa, niin. <laughs> no sitten. Joo. Tää, täällä on meidän veli, veljen asunto. Siis hei, vauvan liekittäminen, siinä voi olla jotain ideaa. Eikö niin? Täällä on kirjoja taas sun. Check the painting on the wall and count black back from 4. Tämmönen vinkki oli. Mm-hmm. Tämä. Count back from 4. Siinä on kyllä aika tyylikäs mikrosetappi, täytyy myöntää. Minä. <laughs> Niinpä tietysti. Tässä pelissä on muuten toimivat peilit. Mikä on aika huikeeta ottaa huomioon, että kyseessä on 22 vuotta vanha peli. Öö, raketteja löytyi. Olisiko joku semmos? Oliko jollain joku raketti heitä? Ei, se oli se Kepkan, mitä me ei otettu alussa muun muassa mukaan. Täällä on hi- mulla on raketteja sitten. Täällä on hissi ylös. Eh! Tässä on luuttia varmaan. Heads up, JC. I'm sending you a satellite image. We've got NSF troops on the rooftops. Noni. Niin. Nyt olisi kiva, jos olisi se snipukivääri, mutta kun ei ole. Kato taas. An NEC warehouse imagesissa. Microwave antennas Oskuuden Sans Imports. Ja me ollaan varmaan tuolla oikeassa alakulmassa. Ja vihollisia on aika paljon. Kahdeksan vastustajaa ainakin näkyy. Hei, mitä? Mitä? Mitä? Mitä? Mitä? Mitä? Mitä? Mitä, mitä sä menit tekemään? Mua ammutaan jostain. Tuo ylhäältä. Joo. Joo. Tais, tais kuolla. Joo. Kuollut Ää, löytyy sniperi. Niin Ovatko seksi? Saatana, mulla on Joo, ruumis sitten punaisella. Mulla on kyllä metki. Se näkyy muun muassa tästä. Ja nyt peli kaatui. Toni. No niin. ah, assault shotgun. Joo, ei oteta sitä, kun sitä ei ole. Aikamoinen. Joo, ei oteta sitä mukaan. <laughs> Mitä? Katos joo, mä testasin tota koodeja. Oh, ää... Tää, joo joo. Joo. Okay. Niin. Näitä pystyy näitä ammuksiakin. Joo. Mä oon, mä oon valmis. Joo, lähdetään Muistakaa pistää ne äh, skillit sitten. What are you doing here? We left the hostage situation in Battery Park. I was pursuing the primary objective. I thought you needed help with that EMP field. Leave something like that to Anna and civilians end up dead. <laughs> Eh, forget about it. You don't have time to go back. What's the situation here? You're taking over. I've got to get my team ready to raid the warehouse. What about the EMP field? Still in place. Your primary objective will be to locate and disable its power source, probably an industrial-sized generator in a large building. I'll question some of the locals. I ordered the civilians to take cover a block south of here in the Free Clinic and at the Underworld Tavern, down on the corner. Maybe I'll start with the tavern. Why'd you have to clear the street? There's still a heavy NSF presence in the streets, and we're taking some fire. We could use your help if you get the chance. Maybe I'll do that. If you need any extra equipment, here's the key to my place at the Tun Hotel. Check the secret closet. Remember? The keypad's behind the painting. Just like the movies. Second floor, right? Yeah, Mikä? and take a charger for the riot Mitä? rod. We don't need another Anna Navarro shooting spree. Whatever you say. <laughs> and JC, we'll be waiting for you to take down that EMP. Mitä, mit? Pitäisikö mä heittää kaasua tonne huoneeseen? Mm, se on tappavaa kaasua, muista sitten. Mulla on tässä nää niinku ihan Ja. Pig. niin täällä oli tää. tulla varmaan tätä Yksi on hoideltu. Otin, otin elävänä. You alright, Mr. Renton? Fine, be careful though. They've got more hostages up on the second floor. I'll check it out. How's your daughter? She somewhere safe? I don't know. She's been gone all week. I try not to think about it. Tonight's a bad night to be on the streets. <laughs> I'll take a look around. Hey, if you see Sandra, tell her I don't care. I don't care what she's been doing. She can come home. No questions, no speeches. Sure. There are two of those guys. I knew they were NSF from the body armor. Okay. Eli kakkoskerroksessa on They're scared. That's why they took hostages. Okei, okay, mennään hissi, hissiä kuuluu vielä. Mennään vaan. Mitäs onko näitä rikkoo? Joo, voi. Tulee mitään millä rikkoo. Tuulia. Ai niin ylimmässä kirjoittaa. eipä oikeastaan. Öö, multituuli löytyy. No hyvä homma. Jees. Mennään sisään. Lähtää tota... Mä voisin saada ton muuten tainnutettua. Help! Mulla on toi crossbow. Se on siviili. Ouch. Ah. Oho. Siihen meni se. <laughs> Pahus. Nyt on lisää mulle. On joo. Painaa. Ai jää, että menee stealth missioni niin enää. <clears throat> Ilmeisesti. Öö, tota noin niin, ne taattaa ottaa panttivangit. Katos joo. Katos, Kerkes katos joo. Perkele. <laughs> katos joo. Kato siellä. Ei, ensimmäisellä kerralla meni parhaiten. Ty Underworld Taverna. Katsotaan mitä koiruuksia täällä pystyy tekemään. Siellähän on kaksikin, kaksikin tota noin ATM. Haluaks jompikumpi teistä rahaa lisää? Joo, ehdottomasti. Eli luetteleks mä? Joo. 54, 36, 54. Joo. Ja pin on 5544. Login error access <laughs> Mä oon varmaan kyllä ottanut. Oh, <laughs> i am a hack It's a hack trap. I, Ambrosia, from a drug dealer? We're talking about your wife, the great Death. I don't know. If I gave it to her, and it was cut. Jojo's good for it. People know him. He'd be hanging from a streetlight if he was selling bad vaccine. Hey, Jay, Kid Cod. Here's a little vodka this time. No, don't worry. Guess I have to do something. Yes, vaan juttelemaan ihmisten kanssa. Just curious. I thought I heard you say Ambrosia. My wife has the plague. He already lost his daughter. Sorry to hear that. So do I trust some street punk called Jojo to get me pharmaceuticals? Trust him with my wife's life? I thought Ambrosia was an urban legend. Jojo probably just wants to sound like a player. I shouldn't get my hopes up. I don't know what to say. You just have to do what you think is right. What can I get you? You work here. You must know the area. Heard of anyone hiding a large generator? Not exactly. But if it's anywhere, it's probably in the warehouse district. Where's that? A few blocks south. Not a bad walk, but the riot police have blocked the roads because of the NSF. I'd like to check it out. Well, you may be out of luck. Even though one of the old warehouses faces onto the park, I don't know how you'd get inside. Sounds like a good place to start. Something to drink. Everything in the bar, snacks too, just 10 credits. That's some heavy augmentation. That's some heavy augmentation. Yeah. Ask NATCO. What's it to you? I'm in the business. Well, I was in an early program, okay? I can still polish a glass. Good luck with your business. Joe Green, Midnight yeah. Sun. Glad to know you. What can you tell me about what's going on out there? Sorry, regulations prevent me from talking to the press. Regulations, eh? Pilot guy. So you are part of the crackdown. Like I said, I have nothing to say. Too stylish for the National Guard? Too athletic for NYPD? You must be from UNATCO. I really can't be bothered right now. Soy food. Oh, no. Hey, you with the troops? I need help. What's the problem? Actually, it's my friend. Johnny took her into the alley west of here across the street. Slow down. Who's Johnny? I got a bad feeling about this. He was mad. He gets crazy when he's mad. I was just back there. I'll go see what I can do. Mind if I ask you a few questions? Hey, you look like the vigilante type. What if I said I knew where you could load up on military hardware? Where's that? That's valuable information. Hey, You'll have to come up with some kind of payment. How about liquor? Ai jaa. Did You have this beer. Say, That one's warm. Give me something from the bartender. Pimeällä kujalla. What'll it be? Hei, hei, pelaan Beer, please. There you go. Cigarette smashing. What do you have for me? Otetaanko peliä? You can have this beer. That'll do. His name's Smuggler. Real paranoid nut. Hey. Wires himself in with booby traps, but he knows things. There's stuff in the <laughs> sewers that only Smuggler knows about. Thanks. Maybe I'll pay him a visit. Now I'll tell you something you can't hear from anybody but me. What's that? Area 51. You heard of it, right? Actually, I'd rather hear whether you know anything about a warehouse with an illicit generator. <laughs> I worked out there. Most people think they got aliens from another planet, but I didn't see any flying saucers. You want to hear about it? I'll tell you. For the price of a beer. What'll it be? Aika pahan, pitää vähän hajo- hajottaa. Beer, please. There you go. Mitä? Mikä ei liikkunut mihinkään? Mä tarjoan täällä lentejä. What do you have for me? ja se kertoo Area viisykymmentä. You can have this beer. I appreciate it. Yep, I know for a fact it's not just for government research. I've seen all kinds of executives coming and going. I'm sure plenty of bureaucrats fly out there. Billionaires, big executives. I think the whole place has been taken over by a private corporation. Not <laughs> likely. Something's going on oy, underground. Oy. I'm a pilot, which means I didn't get any access to the main complex. a lot of rock comes out of there. It's some kind of mine. But what I don't understand is why they're always laying more fiber optic cables. Pilot, what do you fly? Copters. You know what I think? I think that's where the UN moved Echelon 4 back when they promised they were going to stop spying on people. Surveillance is a very distributed technology. To centralize it in one large facility would be very unusual, even for the UN. I bet they did it. They want to centralize everything. Every computer on the planet. Noniin. Kato! Ei! Mikä se näistä oli se? Se on täällä tää, tässä ihan niinku vasemmalla. Joo. Ah. Mä löin sen suoraan pussiin sen valkas. Öö. I spill my drink! I spill onks se, onko se tässä? Drink. Onko se tässä keskellä? Tai tässä... Onko se niinku... Mä en tiedä, se meni, tä, se meni tänne, tänne reunaan, mutta... Jaa, sit se ei oo enää siinä. Ei. Voi paska. How about I ask you a few questions? Splendid! I certainly would like to know what an international anti-terrorist organization expects to find in a dive like this. Heard anything about a secret NSF power generator? Ah, Playing the detective, are we? I take it you've been assigned to eliminate certain weapons systems. Defenses, maybe? Am I Just answer the question. Let me be more pointed. How does it feel to be ordered to murder civilians just because they support the fastest growing political movement in this nation's history? In a democracy, armed rebellion is criminal, not political. Rebellion, as the Declaration of Independence tells us, is not only our right, but our duty when we have suffered a long train of abuses and usurpations. No. Best. Best. Täällä <laughs> varmaan, joo. Tää on täällä. What I'm telling you, girl. You said I didn't have to. Make Janie do it. I already took the money. And when it's Jojo, he won't. You gotta do it. You and me both, baby. We have <laughs> we were just gonna hang out today. I told you how it don't play with Kolme tyyppiä odottaa vaan äset, kädessä. Johnny. If it's business, it's business. If it's us two hanging out, then we hang out. Right now, it's business. I want out, Johnny. I didn't know it would get like this. Put it this way. You in it. You want out is like a game. You get beat out. What you want? Um... How much to take the lady off off your hands for an hour? Uh-huh. Leave her alone, or I'll have your ass picked up for pandering. You've got 10 seconds to beat it before I add you to the list of NSF casualties. Uh... Um, yeah. How much to take the lady off your hands for? uh, <laughs> you got 10 seconds to beat it before I, before me and my homies, homies, burn you to the crisp. <laughs> Peel off your skin and feed it to NSF dogs. I don't know. <laughs> You've got 10 seconds to beat it before I add you to the list of NSF casualties. Easy, bro. Just having us a conversation. Hey, hey, come seconds. Girl's got a head full of marbles. I have to yell. But oh, she don't hear me. Three. She skitters on me. It's my ass, man. One. All right. Go Jesus. Sen saa tappaa kyllä, jos haluaa mun puolesta. Siinä se sattuu. Mä jäin täriseen siinä. Jätkällä on paulikko. Sucks to get backed into a corner. I was trying to find the back way into smugglers. Uh-huh. Right, the weapons dealer. Uh-huh. you shouldn't have took down Johnny. Soon as Jojo finds out. Your father asked me to look for you. He'd like you to come home. My dad shouldn't have hired a hitman. Stupid way to get himself killed. I've been hearing about this punk Jojo. I'll straighten him out if you can tell me where to find him. You can't touch Jojo. He doesn't go out and there's only two ways to the warehouse. Warehouse? You think you can sneak into Osgood's at the park, but in the first place, it's locked. Looks like the fighting in the park has died down. And if you go underground, he's got laser tripwires, drone guns, military-type stuff, plus are guards on the roof. Tell you what, I'll handle Jojo. You get home so your father won't have to worry. I can take care of myself. Okay. Uh... tota äyskän ottaa. No joo. Kui? No kun nää, nää hahmot saattaa tulla toisissa kappaleissa tästä pelistä niin vastaan. Ai jaa. No ei enää. Tää on vähän niinku Mass Effect, että jos joku kuolee, niin se ei ole näin seuraavissa kappaleissa niinku... No hammataanko tätä sitten päähän? <laughs> Tekin tyyppi. Se, se on kyllä unconscious, se ei vissiin kuole. Ei se varmaan joo. Näin mä. Mulla ei mitään, onko sulla mitään ele- melee-asetta muuten? Onhan mulla ne aika. Jees. Täytyypä. Lähetään sä etelään päin. Flipperi vaan täällä. No, tappaa ihan kaikki. sekka. <laughs> Piti pelata perseilemättä, niin... <laughs> Piti ottaa vakavasti tää. Piti ottaa vakavasti. Nyt mennään kertoon sen isälle, että se me tapettiin se. Aina. Joo. Joo, niin se hissi aktivoit. Joo, hissi Niin tää meni. Hissi. Watch for lambs. I'm picking up sonic transducer activity. I'm Eiku mitä? Eiku tää ei ollu hissin kautta, tää on joku muu. Joo, niin, ehkä ihan niin... toiseen paikkaan. Okei. Okay. Samaan paikkaan päätyttiin, mutta eri kohtaan. Joo, okay. joo. No, selvä. Niin joo, tuolla oli tota luuttia tuolla. Joo. Erinomaista. Eli mikäs paikka tää nyt on sitten? Tää nyt pitäis olla se varastoalue, missä on. Jos on muuten seinässä joku räjähti. Lam. Öö, se räjähtää tosi hujaa. Mä voin yrittää ottaa se, mutta kannattaa ottaa taka-askeleen. Joo. Äh. Mä voin ampuakin se. Oi, huh. Täällä on lameja ympärissä. Nää kannattaa keräillä, keräillä tosiaan mukaan, koska ne on niin. Ne musahtaa kivasti ja niillä voi avata ovia. tosi useita eri reittejä, mitä voi mennä. Joo, kyllä. Ja tää on niin itse asiassa ensimmäisiä pelejä, joissa oikeasti annettiin eri vaihtoehtoja pelaajalle, että mistä edetä. Mikä oli tosi hieno juttu siis sillä. Ah joo, tää on se sama katto, mistä me... Niin on. Joo joo, okei, okay, tää on... Joo. Ah, snipu. Mä, mä heitän lamin Se ampuu mua suoraan niinku päähän. 16 okay. pistettä päässä. Auts. Yritettiinkö me itsellemme tarkkuuskivää? Tuolla mutta kaukana, jos haluatte ampua. Niin. Kyllä mä löysin sen. Mä sain sen nukutusnuolilla. Sillä on sniperi sitten, että se, se ampuu, se ampuu mua taas. Miksi kaikki haluaa ampua mua? Jaa. Oho jos ei tänne nyt kuolta sitten. Siinä on muuten snipukkuteja sun vieressä nojallaan. Asemalla on päästy. minne? Vasemmalla, ää, va vasemmalla alakatolla. Okei. Okay. Miks nää tähtää mua päähän? No mitä vi... Mene nyt sinäkin sitä. Voi luoja sen. vamos Onko mä yhtään lähempänä sitä ei? Mä en nähnyt mihin se meni. meni. Joo, todennäköisesti. Joo, mä näen sen. Mulla on se viikillä. Ah, mulla ei luoteja tässä. Joo, okei. Okay. Miksi mulla ei luoteja tässä? Törkeet. Se on äärimmäisen hyvä kysymys. Mä ajattelin sen. Eiku niin mä oon täällä, okei. Okay. Mä tajuntin ton yhden toisen tyypin. Joo joo. Ei se mitään, niitä niin oh. ah, on, niitä on hirveesti. Ei kun jaa, te tapoitte tän yhden. Joo. Kato, sniperi, nice. Aa, niin täällä on tämmö. Okei, okay, joo. generaattori pitäisi ottaa nyt haltuun sitten. Kyräilee vaan toi yksi. Niin on. Ootko mi missä? Ulos. Okei. Okay. Okei, okay, siellähän se se siis voisi naipata ton yhden. Ja vielä tulee paljon tyyppiä tuolla alhaalla koiran kanssa. Joo, niin, niitä ei kannata vielä. Okei. Okay. Selvä sitten. Täällä on joku kuollut. Aa, mä, niinku- mä snaippasin sen joo. Mennäänkö me le, tota, liithalilla vai ei? Mä tietysti välttäisin illegaalia, jos niin mahdollista. Huh? That's him. Oho. He's a cop. Yksi, yksi tainnutettu. Ne huomas mut. Tulee ulos. Siinä se meni. Vatraa osumaan. Stay, I got it. God damn. Uh, I need them left. Ja mulla ei se luoteen. Lupas niitä tuli. Mm, niin, viimeinen, viimein on päästy tänne. Voitin pitää se. Kenellä oli haulikko? Mulla on haulikko. Oliko mulla? <laughs> Joo, mulla oli haulikko. Sä taisit saada sellaisen hienova haulikko. Mäkin löysin just haulikko. kaksi, äh, kakkoskerroksessa kaksi varttia. Ei saatana. Yksi alakerta. Vaan juokse. vaan juokse. Päätä tulee lisää. Lisää tulee kakkosta. Tee kaasu. Kaasuryhmä. Pisti sinne vähän Ne vaan, ju <laughs> vaan juoksentelee ympäriinsä. Voi jahtaa nyt. Mikä asuu? Lami löytyy. Rami Luutin varastaja on siellä aina. Joo joo työtous. Kyllä. Paksottia täältä löytyy. Takaa pääsee jotenkin tähän. Aatelöstä ove. Contemplating life. Täällä voi shutdown generator cooling systems. Noin. Ah, tässä oli kato ovi. Mä contemplateasin sitä. Sä cooling system disabled. Hyvä. Öö, se on räjähtämässä. Joo, niin mä päättelin. Se räjähti. Good job, JC. The power just died at the NSF headquarters. Ensimmäinen tehtävä, mitä me ei sählätty ihan täysin. A chopper is arriving with Agent Herman on board. Äh, joo, nyt kyllä tää nyt alkaa vähän sujumaan. Alkaa vähän tottumaan. Tässä katolle tulla Hermanni. Niin hälytyksen vai? Ei se on hälytys, vaan se ei mikään Aa, niin on toi. Joo, se on hälytys vaan. Mandalay has assigned me the peacekeeping occupation of this district. I took care of the generator. How's the raid going? Walkir. They should have sent Agent Navarre. Your brother is treated like a child. Did something go wrong? You do not need to hear anything from me. Take the helicopter back to base. I am sure Manderley has planned a debriefing for the top agents. Last boarding call. Unatco HQ. Haltiko tätä kusentan, kusentan tehtävä uudestaan? Ei asking for beer. You don't want to fly one of these birds all wound up. They have a temperament, especially in crosswind. Katsokaa tätä. Ihan paskaa se. Let's go. <laughs> Heidit vaan menemään. Joo. Jos ei räiskittäisi tukikohdassa seuraavaksi, niin Taholin kestävää, okei. Okay. I was here first. Mr. Mandley is in a meeting, JC. You'll have to wait. I was told to report for a debriefing. A debriefing. Let me see. In my report, I will tell how you refused to help the NYPD locate the stolen barrel of ambrosia. I chose to focus on the primary objective. <coughs> Let us hope for your sake that Mr. Manderley sees it that way. Be quiet. <laughs> I am trying to listen. Just fire the arrogant son of a bitch. I wasn't exaggerating. He's our best agent. We don't need him. We've got his brother, and more on the way. He knows nothing. I think he does. You should never have sent him to Hong Kong. Well, well. Let's be sensible. This will be Mira, mira, mira, Look, I understand. Mira, mira, mira. It's out of my hands. ¡Me ¡Yo! That's um, What? Bruketta! Tää on mitään helvettiä. Joo, ei saa vaipata kokonaan. I think the suits are putting the squeeze on Mandalay, not this one. <laughs> I cannot wait forever. I cannot wait forever. Mä sain mun asetkin käteeni. Joo. älä ammu sinua. No niin, ja nyt sitten po, po, pomolta, pomolle puhumaan. I am next. Mitäs mä hei tuhoan sen hey, tän officen? Älä vielä. Okei. Okay. Hello, JC. Come in. Clerical task first. Your op bonus is split between the Castle Clinton and warehouse objectives, 500 each. You only get the 500 for the warehouse. You can forget about any kind of bonus for how you handle the hostage situation in the Battery Park subway station. <laughs> agent Navarra is your immediate superior agent. You will follow her orders as though they came from me. Yes, sir. I won't let you down again. Do you mind if I ask? Who was that you were meeting with? Politics, bureaucracy, mismanagement. JC, I've got some bad news. The mission failed. I would have taken out that Jojo punk, but he wasn't even in the warehouse. Never mind that. He slipped out before you even got to New York. What about the shipment? I'm just going to say it straight, JC. Your brother screwed up. We got nothing, and he's taking the heat this time. The Coalition is letting him go. What went wrong? We don't know. He hasn't reported back. The rest of the strike force says he lost his nerve. I think he was trying to avoid casualties. In Hell's Kitchen, instead of clips for the troops, he was issuing tear gas. Whatever the case, now it's your turn. We've got <laughs> one more chance to retake that shipment. Has it been located? Get any equipment you need from Carter, then take the chopper back to the city. We know they plan to put the Ambrosia on a plane, but we don't know which airfield. Where should I start? If I were the NSF,